hello viewer once again I am here इस वीडियो में हम नाउन के जो दो अकसाम रह गए थे उसको डिस्कस करेंगे एक है कॉमन नाउन एक है प्रॉपर नाउन ठीक है कॉमन नाउन कोई भी चीज़ हो गया ठीक है जैसा कि एरोप्लेन हो गया डॉग हो गया या कोई भी परिंदा हो गया जैसे कॉमन हो कॉमन इस्तेमाल होते जो जैसे पर्सन कोई भी पर्सन प्लेस और कोई भी चीज़ के लिए सही है फिर दूसरा जो हमारा किस्म है टाइप है वो है प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन हम कोई ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे वो सिर्फ एक चीज़ हो या कोई ख़ास चीज़ हो जैसे कि special thing like Pakistan Pakistan is a proper noun Karachi Karachi is also a proper noun ठीक है ये दो किस्म थे तो अगले वीडियो में हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे ठीक है